қалған сәтімде жанымнан табылды байқатпай жүрсем де ол мені сүйген еді ол әлі бар әнімде мен оны сағындым шынында келгенде мен оны сүйген едім елің қасымнан кетіп барасың көзің сөзің жанымда мәңгі қаласың тастап мені жанымнан бәрі кетсе де сен жанымнан неге кетіп барасың мен білмей өмірдің ақ пен қарасын сен маған бәрібір жанымда мен тағдыр заңына үнсіз көнсем де қалай деп шығамын енді жүрек жарасың көктем жазғы әрең өткен сонда да жүрегім бірақ тонды. жарқыраған өткен шақтан өшпей келе бір күні сөніп қалмасам болды қалған сәтімде жанымдан табылды байқатпай жүрсем де ол мені сүйген еді ол әлі бар әнімде мен оны сағындым шынында келгенде мен оны сүйген едім жанымнан табылды байқатпай жүрсем де ол мені сүйген еді ол әлі бар әнімде мен оны сағындым шынында келгенде мен оны сүйген едім